अबे मौली अबे मौली एक साल हुआ है मुझे अंदर मरवा के दरवाजा खोल के देखते रहे क्या हालत कर दूंगा मैं क्यों खोले से डरता है क्या <laughs> मैं मैं तुझसे डरता नहीं हूं क्यों डरू मैं मैं तो जीता हूं ना खुद के दम पे तेरे जैसे मैं किसी और के अंदर नहीं हूं ना बात याद रख छोटे तेरे बिना मैं जी सकता हूँ दिल खोल के पर तू मेरे तरह नहीं ना तू मेरे बिना एक दिन भी जी नहीं सकता मान जा क्योंकि यह सच है सच है सच है सच है मैं नहीं मानता क्योंकि तेरे बिना मैं जी सकता हूँ मेरा खुद का हसल कर रहा हूँ मैं तेरे लिए मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ तू मुझ पर डिपेंड कर रहा है हुआ क्या कुछ कुछ नहीं हुआ होगा ना जब तू मरने वाला था तो मैं समझा कि यह तेरा वक्त नहीं है गुजरने का पर तू अब क्या कर रहा है प्यार की तलाश में कहीं खो गया खो गया खो गया खो गया प्यार मैं भाई मैं प्यार की तलाश में मैं खो गया हूँ भाई मैं मेरे सपनों को दफन करके तेरे सपनों को पूरा करने के लिए वक्त बिता रहा हूँ मैं ये बात तू कभी समझेगा नहीं नहीं भी समझेगा नहीं भी समझेगा नहीं भी समझेगा नहीं भी समझेगा नहीं नरुटो के अंदर को राम जैसे मैं हूँ तेरा पावर सो सकत है मत नहीं तो बता दे कहाँ से आती है तुझे फोचे उस बॉक्स वाले प्लेलिस्ट में मेरे ही सारे गाने हैं इतना मुझ पर जीता है फिर भी क्यों इतना अकड़ है Don't say you are Kurama inside me It is so cheesy and you making it so filmy because I do got a power so son Oh. I'm sorry, bro. I agree with you. मान गया कि तू ही मेरा पावर सोर्स है पुरामा but I am not an एरोटो खत्म करे हम दोनों की ये लड़ाई तेरे बिना मेरा कोई पहचान नहीं मानता हूँ तू जो बोला वो सही है ब्रो जो तेरा मन बोले वो तू करते जा कंटिन्यू करते जा करते जा करते जा अब आ गया ना तू तो सही रास्ते में अच्छा तो मेरे लिए तू इतना कुछ कर रहा है ठीक है मैं तेरे अंदर ही रहता हूँ पर याद रखियो you keep the dough just sell my flow when you are love just let me know I got a beat and I got some heat I make you drug just take and repeat You're making money for me, not for honey. A second, you a thought, bro, this ain't no funny. From bottom of my heart, I thank you, my G. But don't forget that I'm still your papa G. कागज मेरा अस्त्र कागज मेरा अस्त्र और कलम ब्रह्मास्त्र और कलम ब्रह्मास्त्र संगीत मेरे माशू का संगीत मेरे माशू का और कलम में बसू का और कलम में बसू का और कलम में का